मिट द गेम्पमा स्वागत छ यो ट्युटोरियल मूलत नोर्दन जर्मनीका रोल्फ स्टाइनोटले रेकर्ड गरेका हुन् गेम्प एउटा एकदमै सशक्त इमेज मेनिपुलेसन प्रोग्राम हो यो पहिलो ट्युटोरियलमा म तपाईलाई गेम्प र यसको विशेषताहरूको सानो यात्रा गराउने छु म कसरी एउटा वेबको लागि इमेज तयार पार्ने छोटो जानकारी दिनेछु विस्तृत रूपमा म पछिका ट्युटोरियलहरूमा वर्णन गर्नेछु एउटा इमेज खोल्न म इमेज तानेर टूल बक्समा छोड्छु र यो भयो यो इमेजमा हेरौ म यो इमेज वेबको लागि तयार पार्न चाहन्छु म यसमा के गर्न सक्छु हेरौ पहिले इमेज ढल्केको हुनाले मैले यसलाई थोरै रोटेट गर्नुपर्छ त्यसपछि मैले यो भाग हटाउन म यसलाई क्रप गर्न चाहन्छु एउटा मान्छेको पछाडि मैले गर्न चाहेको तेस्रो कुरो भनेको केही थप रंगहरू र कन्ट्रास्ट थप्ने हो म इमेज रिसाइज गर्न चाहन्छु किनभने यो लगभग 4000 पिक्सल छ जुन एकदमै धेरै हो अनि म यसलाई चहकिलो बनाएर एउटा जेपेक इमेजको रूपमा सेभ गर्न चाहन्छु रोटेटबाट सुरु गरौँ म इमेजको सबैभन्दा ढल्केका भागहरूमा जुम गर्नेछु तपाई यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई स्पेस थिची खाली कर्सर मात्र सारेर इमेजको वरिपरि घुम्न सक्नुहुन्छ र अब म यहाँ क्लिक गरेर रोटेट टुल छान्दै छु रोटेट टुलमा ग्राफिकल कार्यको लागि सुहाउँदा केही विकल्पहरु छन् तर फोटोग्राफीको कार्यको लागि होइन यहाँ डिरेक्सनलाई नर्मल फरवर्डमा सेट गरिएको छ तर म यसलाई करेक्टिभ ब्याकवर्डमा सेट गर्छु मसँग सबैभन्दा राम्रो इन्टरपोलेसन छ छैन जाँच्ने यो ठिक छ र मा मैले इमेजको सट्टामा ग्रिड छाने म स्लाइडर सारेर ग्रिडको नम्बर बढाउने छु तपाईले यो चाँडै देख्नुहुनेछ अब म इमेजमा क्लिक गर्नेछु र इमेजमाथि एउटा ग्रिड पाउनेछु यो ग्रिड सिधा छ र म यसलाई घुमाउन सक्छु र प्ले त्यही दिशामा इमेज करेक्टिभ मोडमा घुमाउनेछ जसले गर्दा ग्रिड पुनः सिधा हुनेछ म यो देखाउँदैछु म ग्रिड यसरी घुमाउने म पक्का गर्न इमेजको अन्य भाग जाँच्नेछु मलाई त राम्रो लाग्यो अब म रोटेट बटनमा क्लिक गर्नेछु इमेज करिब 10 मेगापिक्सेलको भएकोले यसले केही समय लिनेछ र यो भयो इमेज रोटेट भएको छ पुरै चित्रमा हेरौं shift plus control plus E ले इमेज फर्काउँछ अर्को कदम भनेको क्रपिङ हो म यहाँ क्लिक गरेर क्रपिङ टुल छान्छु म इमेजको एस्पेक्ट रेसियो 3:2 राख्न चाहन्छु त्यसको लागि मैले फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियोमा ठिक गरे र 3:2 टाइप गरे त्यो बक्सबाट बाहिर निस्कन क्लिक मात्र गरौ अब म क्रपिङ सुरु गर्न सक्छु म मान्छेको खुट्टा यहाँ राख्न चाहन्छु तर इमेजको यो भाग हटाउन चाहन्छु त्यसैले मैले यहाँ यो बिन्दुबाट सुरु गरे र लेफ्ट माउस बटन थिचेर म क्षेत्र छान्न लेफ्ट तिर माथि जानेछु याद गरौं आस्पेक्ट रेसियो एकै छ र अब मैले कति पर तान्ने हो निर्णय गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ यो धेरै राम्रो छ अब बोर्डर जाँचौं हामीले यो भाग हटाएका छौं त्यहाँ एकजना मान्छे बसिरहेका छन् मलाई लाग्छ मान्छेलाई चित्रमा राख्ने ठाउँ छ म यसलाई यसै छोड्छु किनकि यो राम्रो देखिएको छ त्यहाँ माथि झ्याल छ र त्यहाँ झ्यालको रूपमा देख्नको लागि चित्रमा पुग्ने ठाउँ छ तर मलाई लाग्छ यहाँ खुट्टानिर पुग्ने ठाउँ छैन त्यसैले म यो इमेज क्लिक गर्नेछु र यसलाई केही तल तान्नेछु यो अहिले राम्रो भए जस्तो लाग्छ तर यहाँ पुग्दो छ्याल देखिएको छैन र यहाँ बसेको मान्छे बोर्डर नजिक भयो त्यसैले इमेजलाई केही ठूलो पारौं हामी यहाँ एउटा समस्यामा जाँदैछौ सायद तपाईँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो रोटेशनको क्रममा भयो यहाँ एउटा सानो भाग छ जुन पारदर्शी छ म यसलाई राख्न चाहन्न त्यसैले क्रप टुलमा फर्कौं म यहाँ केही ठूलो ठाउँ चाहन्छु त्यसैले म यसलाई माथि सार्दै छु त्यति माथि पनि होइन मलाई लाग्छ यो धेरै राम्रो छ अब इमेजमा क्लिक मात्र गरौं र यहाँ हामीले इमेज क्रप र रोटेट गरेका छौं shift plus control plus E ले फुल फर्काउने छ। अर्को कदम भनेको कलर र कन्ट्रास्ट अलि सुधार्ने हो यहाँ विभिन्न तरिकाहरू रहेका छन् म यहाँ कलर लेबल देख्न सक्छु यहाँ छ कर्व वा केही स्लाइडर तर म यो लेयर सहित प्रयास गर्नेछु म यसको एउटा कपी यहाँ बनाउने छु अनि लेयर मोडलाई ओभरलेमा बदल्ने छु र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसको असर एकदमै प्रभावकारी छ म यो यति धेरै चाहन्न त्यसैले म ओपेसिटी स्लाइडर एउटा मानमा छाड्ने छु जहाँ मलाई राम्रो लाग्ने छ सायद केही बढी ल मलाई लाग्छ यो सुहाउँदो छ म यसलाई जहिले पनि बदल्न सक्छु जबसम्म मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर च्यानल लिस्टमा जान्छु र मानौ फ्ल्याटन इमेज वा मर्ज भिजिबल लेयर्स चाहन्छु अनि सबै बदलावहरू स्थायी हुनेछन् यदि मैले यहाँ हिस्ट्रीमा गएर हिस्ट्री अन्डु गरे भने मात्रै हो तर यो हामी पछि हेर्नेछौ अर्को कदम रिसाइजिङ हो म मेनुमा क्लिक गर्नेछु र स्केल इमेज अप्सन छान्नेछु यहाँ म 800 पिक्सल मात्र टाइप गर्नेछु र म उचाइको मान स्वत पाउनेछु जब मैले यो लिंक यहाँ अनलक गर्छु म इमेजलाई रिसाइज गर्दा फेरबदल गर्न सक्दिन इन्टरपोलेसन म क्युबिक छान्ने छु मैले यहाँको सबैभन्दा उच्चतम लेयर राख्दा इटाको भवनमा केही कलात्मक इफेक्ट पाए अब स्केलमा क्लिक गरौँ र हामी नतिजा छौँ। Shift plus Ctrl plus E ले पुरै इमेज दिनेछ र जब मैले 1 थिच्छु मैले शत प्रतिशत जुम पाउनेछु अब हामी इमेजमा केही साह्रै समस्याजनक वा अल्मल्याउने खराबी छ छैन हेर्नेछौ तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा यसले राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ अर्को कदम सार्पनिङ हो मेरो लेन्स राम्रो छ र मेरो क्यामेरा पनि तर हामीले इमेजमा बदलाव ल्याएका छौं त्यसैले यो केही निखारिएको छ म फिल्टर्स छान्ने छु र इन्हान्स मा क्लिक गरौ। र यहाँ शार्पनिङ छ म अनसार्प मास्क पनि प्रयोग गर्न सक्छु जुन एकदमै शक्तिशाली निखार्ने साधन हो शार्पनिङ नै पुग्छ यो टुलमा मुख्यत एउटा विकल्प छ जुन शार्पनेस स्लाइडर हो यसलाई मिलाउन सकिन्छ र यो एउटा इमेजको लागि पर्याप्त छ यो अनस्यापेन्ड इमेज हो म यो स्लाइडर तान्दै छु इमेज थप छ यदि तपाईले यसलाई धेरै पर तानेमा तपाईले हाँसउठ्दो इमेज हुनेछ मलाई लाग्छ यो इमेजको लागि यो मान राम्रो छ कपाल अहिले अझ सफा देखिन्छ तर यहाँ तपाईँ केही विकृत र मिश्रण देख्नुहुनेछ त्यसैले हामी यसलाई तल स्लाइड गर्नेछौं र यो राम्रो छ म इमेजमा विकृति र मिश्रण भन्दा पनि केही हल्का इफेक्ट चाहन्छु यी तपाईले इमेज हेरफेर गरेको प्रमाण हो त्यसैले नतिजा हेरौं यो साह्रै राम्रो देखिन्छ र अब अन्तिम कदम भनेको यो इमेज सेभ गर्ने हो म फाइलमा जानेछु र सेभ एज क्लिक गर्नेछु र मूल फाइल एक्सटेन्सन टिआइएफ बाट जेपीजी मा बदल्नेछु र सेभ बटनमा क्लिक गरौँ मैले एउटा चेतावनी पाए जसले JPEG can't handle images with multiple layers भन्छ ओके गरौं ल हामीले तिनीहरू एक्सपोर्ट गरेका छौं मलाई लाग्छ 85% यो इमेजको लागि एउटा राम्रो स्ट्यान्डर्ड मान हो त्यसैले मैले यो इमेज जेपेग को रूपमा यहाँ सेभ गरेकी छु तपाई यो फुल स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ ल यो भयो मिट गेमको पहिलो ट्युटोरियल पछिका ट्युटोरियलहरुमा हामी कसरी गेम सेट गर्ने कसरी कोर्ने बदल्ने आदि र टुल्स र अन्य धेरै हेर्ने छौं। यदि तपाई प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया info@meetthegame.org मा लेख्नु होला। थप जानकारी meetthegame.org मा उपलब्ध छ म तपाईको प्रतिक्रियाको स्वागत गर्नेछु तपाईलाई के मन पर्यो केमा राम्रो गर्न सकिन्छ र तपाई भविष्यमा के देख्न चाहनुहुन्छ होला स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको लागि सर्वशिक्षा नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु नमस्कार